Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Musbi Jawa. Nah, kali ini saya bersama teman saya, Bin Isan. Bin Abdul Wahid. Abdul Wahid. Ya. Gua best friend. Ya, best friend. Sebelumnya. Dan kali ini saya sampai sama-sama divider nah, ini nih awek nih awek empat potong nih paha dada sayap dan sama itu sama batatos alias ah, ya, kentang goreng jelah akhir mudir kabir Pwede na na uh, upload Sudah lama kita ini merencanakan untuk makan sama-sama kayak gini. Dan ya, sekarang baru terlaksana ya. Karena gaji baru turun. Injil kita. Nah, mulai makan. Tidak, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ada napar handsome Mr. Abdul Wahid Muhadis Muhadis Kabir Alam Hondas. Maris Kabir lah itu lah. Maris Kabir. Maaf Maris Alibaba. ah, agak kelihatan. Agak kelihatan. Dan kita sekarang lagi makan di daerah Sarahaja ya? ada Sarahaja ya? Sarahaja di pertigaan yang dekat itu Hadiga taman taman bermain di bawah wow eh. wedus ya jadi di dalamnya ada itu ada cabenya tuh kuning kayak gini tuh masalah ada, ada batatis ada batatis dan ini sausnya itu kayak isi semua deh sok sok sok ya. tum kan ada tum jadi putih kayak gini Tung itu kalau bahasa Indonesia-nya itu bawang, bawang putih, namanya tung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sausnya nggak ada, cuma tung doang. Oh ini, ini sausnya. Kalau sausnya. Sausnya. Sausnya. Sausnya. Ini minyak. kita Rawis, dengan kita tulis tarawis badan anak video muhadis muhadis kabir kalem kalem alhamdulillah maafin malu lagi mana sih jadi di mau pikiran pakai menjis ada apek ada hello ada mia mia hello بس حر benar, حر

Raja harap sim sim makin harap eh, makin jadi kincir hmm biasa jadi kincir ini ini seven up seven up harus minum seven up dalam sepeda kita mati dulu tapi dulu enggak Pepsi Pepsi Pepsi guys Pepsi poison ada sama lemon lemon wala baru makin kohak kohak iya, tapi makin kue ama anak kue tapi makin kue Ronaldo Ronaldo gua di alam di kopi Pepsi gua ada Israel dan Brasil ah untuk roti nanti eh, kita tengah rotinya sendiri ليش ما في كلام ورقة ada تجلسون بعدين يجيب ورقة مخبوط ها انت يجلس على ورقة تعجل الورقه هذا اكل طلع انا اجلس بعدين يجيب ورقه نفق بعدين يجيب اكل شفنا مرات السمسان اجلس بعدين اكل يجيب ايوه انت ما في بس لا ده ما ممكن بس komplek ini selalu ngantri ngantri dulu kalau hari libur itu sampai dua jam pernah saya ngantri itu dua jam karena terlalu banyaknya gitu ngantri kalau sekarang mah nggak terlalu cuma berapa menit karena di ini kan kan dingin mungkin bisa dikira biasa selesai mengawal anak tenang sakit

욕합니다. 저는 싹, 누워 있냐, journalisme itu sama-sama itu saya tahu ما عندوش واحد بس Kalimantan, enak pol enak pol mia mia enak pol Pepsi, Seven, Kopi Pepsi, Seven. ಇದು ಬೇಕೆ anam, anam pada Gum. anam Timur Ajar. Maghrib. Dan eh, Tarawih. Ada no? Ada sawi. Ada sawi. Ada sawi tapi sawi. Maghrib aja. Dengan ما بينهم ها الساعة كم؟ أنا راح تسوي الساعة أنت صلاة عصر بعد النوم سوى عصر سوى صلاة في المسجد أيوة بعد النوم لا والله تلفون خربان <laughs> أنا أصلح انا تجي دي جديد أنا هو كلام سبب لي إياه مهم كويس كويس مش مسلم صديق هو صديق ها وصل الترتيب كم سرعه سرعه ما في معلومه انا الترتيب لا هو يركب شاحن كبس كده كده والله والله والله بس ممكن هذا هو يركب شاحن هنا بعدين ما بيركب كهرباء ما بيركب كهرباء هذا كثير هذا ما في مضبوط هذا حار ما في سعودي حب ولدي في مهندس سعودي حب آه. كم يبغى الله كم؟ خلاص انت شوف هنسمي أربعة 14 بس تبغى واحد ساعة؟ في مشكلة بعدين طول 14 نفر شو؟ والله اندونيسي؟ عربي؟ عربي اندونيسي والله كلام زي ده على يوتيوب يوتيوب بس لازم يسجل لي ايوه برايي ايوه اي ما يسجل لي بعدين شو انت في نفر ما في معلومه عربي انت ما في يوتيوب انا هو نفر باكستاني هو سجل لي نعم. سبسكرايب بدل في موجود في جوال يوتيوب Oh, iya, kan? Okay. nguyên liệu Tùng, hết. Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, Nah, atin ya, atin Nah, jaitun ka. Ya. Ah. Tumpi. Tumpi ang may isma. So? Isura. Tum, Ada. Mas. Quran, mas. Tum. Wabasalun. Wadas. Wabudalala. Quran, mas. Quran, mas. Tapi tapi oke. Rajin kelas. Kelas. Bukan tembel. Mereka pingsan dua hari dia iya, mahir cek ambil wahid mati akhir anak itu 那个，多好。 اكلم ايه؟ ايش كلام؟ خلي مطول ما بكلم انا ما في معنى ايش كلام توك توك انا ما في كلام توك توك قوي ما احسن على الفضل من شرحت انا شرحت ما به هذا دكتور بيك لا انا مقالة ايش اسمه؟ شرحت هو سوري شرحت انا شمسي شرحت انا ما قال مكان زين اي جهه شمسي شرحت ايوه ما بمعنى شرحت ابي جهه وانت طيب، بيا جهه ada sana haji dua soya ada Chris Zahir Mas Mami Sarah haji gori kira ya. Udah hmm. eh, sim sim Ada ziyada, lah. Karena nanti nanti nanti kalis. Ada bupros sampai akhir, bupros saung, bukro saung, ada betul Malaysia, betul Malaysia.

لا والله ما والله ما في لا انا لا والله بس ما بيبسي مشكله انا خلاص izin kamu nus nusa basah batas lah ada ada wahid simsim gajah kamu nus lah nus ayo jadi makan ayam setengah empat potong perut sangat kenyang sekali betul melihat lembab minyaknya dan sangat kenyang sekali bening malian Dehen mapi mia hong sin, dehen mia mia mia lo. Mia Premier. Very good. Maganda mo yan. Mukha na. Kaun. So? Puro yung kanin na. Out the names ah. Kanin na yung kaun. Puro ang sawi sa mga. Yung kanin. Yung kanin. De sol. De sol, meu exemplo. صلاة هذا عام والله حرام آه أنت ركب هذا هذا Alhamdulillah di malam hari ini kita sudah kenyang dan masih ada ini kubusnya enggak masih ada rotinya tuh enggak enggak habis kalau kelas nak bisa bisa halasin tapi buatnya anjing akhir tutup dan durasinya udah cukup panjang ya tam kan giga ada sita aslin ya sita di giga dan uh, udah kepanjangan ntar memori <laughs> agak muat badan ada memori malian badan ada uh, madri ada anak di YouTube ada Pepsi ayo ada Pepsi Sifin. Ya. Kalau mina uh, eh, Albek sana pema kali ini. Syarah lagi. Ya, intan alam sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Oh. Sampai berjumpa lagi. Esok. Arabi Arabi. Arabi. متكلم انا صح سامباي ايش هنا ما عربي كلام بعدين ما ما بعدين بعدين خلاص فيديو malam sampai berjumpa lagi sampai sampai nah kita rajin bertalim Indonesia kamu Indonesia لازم تعليم الدروسي لان خليهم بعدين الزواج بعدين الزواج حرمان دروسي ما في مشكلة Kalim terima kasih banyak. شكرا eh, syukron, syukron. Syukran, syukran. Indonesia, terima kasih. ما lagi Ah, ah dia gak bisa itu gak bisa ngomong logo Indonesia. Nah, sampai di sini saja eh, video saya kali ini, video makan-makan bersama teman saya Abu Wahid, Mudir Kabir, uh, Mudir Handsome, dan Alhamdulillah udah kenyang tadi ya. Dan sampai berjumpa lagi di channel saya yang akan datang berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. business